Escola Básica Municipal de Florianópolis, Batista Pereira, existe há 58 anos na localidade do bairro do Alto Ribeirão da ilha. E essa escola hoje atende aproximadamente mil estudantes. Em abril de 2015, iniciamos o levantamento de informações sobre a geração e destinação dos resíduos sólidos da escola observamos que a prática da separação envolveria diretamente a direção, cozinha, limpeza, vigilância, professores e estudantes. Segunda-feira, uma semana. Antes era segunda, quarta e sexta, todos os contêineres, os oito. Hoje são dois, três que saem, no máximo. E daí, se caso atrasar, tiver alguma greve, alguma coisa, o lixo não fica tão apodrecido, né? Antes da separação do lixo na cozinha, havia mais peso, né, até para a gente carregar para as lixeiras grandes. O pesado está bem mais leve. Com a separação, acho que houve assim, uma comunicação maior entre a gente e os alunos, o lixo orgânico ficou, acho que mais organizado, né, a nível de retirada do lixo, que vai para os contêineres maiores e reaproveitamento, a plantação né, de mudas, areias. Né. Para uma escola fazer uma horta, a primeira coisa que que questionam é tem adubo ou não tem adubo? É a primeira matéria. Então, se ela produzir essa matéria, que é a chave para ter esses espaços, você consegue estimular percepções para os jovens, para as crianças, para os adultos. Ah, então aqui a gente tem a nossa composteira termofílica. E um trabalho bem legal que as crianças adoram é verificar a temperatura que ela está. Bom, a gente está num espaço educativo onde tem captação de água da chuva, uma horta vertical, uma horta plana. Nós temos aqui uma produção de mudas através do nosso composto. Temos o nosso adubo, que sai lá da nossa composteira. Muitos sacos de adubo. Acontecem muitas interações com minhocas, tatu-bola, centopeia. Quando a, a criança observa o nascimento daquilo que ela plantou, ela fica encantada. Isso fortalece os laços dela com o que ela está fazendo. E esse trabalho relacionado à, à compostagem, ele é, ele é muito inspirado no trabalho do Cepagro, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de, Guru, de Grupo, que é uma OCIP aqui de Santa Catarina. Quando começou aqui, eu achava assim que não fazia diferença se eu não separasse o lixo, coisa, porque eu pensava, ah, é só eu. Mas quando a gente começou, que a gente começou a ver os vídeos, que a gente começou a ter palestra, a gente começou a ver aqui que estava funcionando, eu comecei a fazer em casa, eu levei para minha casa também, para minhas filhas. Aqui para regar as plantinhas dali, né? Quando a gente vê essas crianças passando com regador, né, os professores mobilizados também. Eles se tornaram responsáveis pelo espaço. Tem que molhar plantinha ali debaixo depois. A gente tem aumentado essa percepção, essa necessidade de fazer isso na nossa casa. A consciência, né, acho que é o principal, né? faz a diferença. A gente, se cada um fizer a sua parte, vai fazer uma diferença grande. Ó oh, galera da escola, venha na porta da frente Venha ver a composteira que a bagunça fez pra gente Olê, olê na composteira da dona Denunçá. Olê, olê, olê, olá, bem-vindo à composteira da dona Denunçá. Essa galera da escola é gente companheira, é uma galera que adora brincar na composteira. Olê, olê da composteira da dona Begonçá. Ó oh, galera da escola, venha na porta do fundo, venha ver a Begonçá produzir.